Bueno, jo soc l'Arnau Monterde, eh, de la Universitat Oberta de Catalunya, l'Institut Interdisciplinar d'Internet, i intentaré ser molt breu, m'han demanat que, eh, que presentem eh, aquesta primera taula. Eh, primer de tot, situar eh, d'alguna manera eh, la cultura avui com un procés que és el resultat també d'una sèrie de, de transformacions eh, socials i polítiques que en cap moment podem entendre de manera deslligada, no?, Eh, la crisi econòmica ha posat d'alguna manera de manifest la crisi de la cultura, no només per la falta de recursos, sinó també pels propis eh, models de producció que s'han eh, desenvolupat, no? especialment amb la diguem, amb l'arribada de la cultura digital que posa de, sobretot de, de manifest la crisi sobretot de, de la propietat intel·lectual. No? I això ens obliga a repensar de manera, eh, de manera pues, molt rigorosa en els models de, de, pues, de producció cultural no? i de generació de, de coneixement. Eh, el meu àmbit, que és el de l'àmbit digital i de les transformacions de la societat, de la societat xarxa, Eh, ha fet una sèrie de contribucions que, que poden ser enteses com a absolutes eh, oportunitats diem, pel món de la cultura. No? Eh, la cultura digital, la cultura de la xarxa té molt a veure precisament amb la desintermediació de processos i el foment de processos de, de cooperació entre iguals, però també de, de l'autoorganització, no? de l'autoorganització col·lectiva. Eh, les xarxes ens permeten de manera molt senzilla eh, gairebé autoproduir-nos i autoorganitzar-nos sense que hi hagi un intermediari. No? Això ha generat diguem, un cop molt fort a la indústria cultural i això obliga precisament a resituar el paper del, dels creadors. No? i alhora també implica entendre que els papers dels els creadors no estan sols, sinó que estan a la societat i per això s'han de pensar eh, en aquest context. No? Llavors, eh, per una banda tenim totes les oportunitats en, el, en els nous models diguem, de, de creació cultural a l'era digital i també tenim eh, diguem, els no, diguem, quines són les transformacions polítiques que ens aporten eh, aquests models. No? Per una banda, i pel que fa a les, diguem, a les contribucions des de la part diguem, de la cultura i de la cultura, de la cultura digital, tenim tot el que és la, la contribució de les llicències lliures, del coneixement obert, precisament d'aquest foment, d'aquest coneixement accessible, obert a tothom doncs, a través de, doncs, de les llicències lliures, no només el software, sinó ara també el, el hardware, inclús a processos socials que encara s'estan doncs, inventant. No? això està generant pues, eh, numeroses experiències com les que avui ens presentaran aquí de, pues, això, no? de, de fabricació, de, de no, noves formes de finançament de la cultura, etc. No? I per altra banda està la qüestió diem, de les transformacions polítiques, no? en, aquesta, en aquest context de certa, eh, una profunda transformació institucional o quasi podríem arribar, arribar a dir pues, a certa revolució democràtica, no? en el sentit de que s'han posat s'han fet trontollar els pilars de la democràcia i realment s'obre un escenari d'innovació molt institucional molt interessant. Eh, de cara a plantejar algunes de les preguntes o problematitzar algunes de les qüestions que seria interessant tractar en aquest sentit és eh, precisament preguntar-se eh, sobre aquesta relació entre, entre política i cultura. No? Eh, aquesta relació que, que precisament eh, jo que penso que avui en dia és indissociable i que ens ha de portar eh, precisament aquesta innovació eh, de la cultura i aquesta innovació de la política. Uh, un exemple molt concret, no? uh, en col·laboració amb la regidoria de participació, des del nostre grup a la universitat hem contribuït a la, a la, al disseny de la plataforma Decidim Barcelona com un marc de cooperació que precisament obri un espai de participació amb la ciutadania i hem tingut la sort per primera vegada obrir un repositori de codi de l'Ajuntament de Barcelona. No? Podeu entrar al GitHub de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona i podeu trobar el codi, eh, tot el codi i tot el procés de creació d'aquest codi de, de Decidim Barcelona. No? Això és una novetat, això no havia passat mai i creiem que és un, un primer pas de molts passos que es poden fer en aquesta direcció de foment del coneixement obert, la cultura lectura lliure, la cooperació i precisament de, de contribucions. No? I la segona qüestió que jo crec que és fonamental per abordar aquest debat és aquesta tensió entre la política institucional i, i l'autonomia, no? Com pensar aquesta hibridació, és a dir, com pensem processos que vinguin des de la institució diguem, cap a la ciutadania i s'hibridin precisament per dinamitzar processos com el decidim, però també com es dona autonomia als processos de creació de tal manera que caminin sols, no? que puguin caminar autònomament de manera autoorganitzada i com realment la institució, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, facilita eh, l'autonomia doncs, de, de la creació i de la producció social. Pues això són alguns dels temes i problemes que posem sobre la taula de cara a les experiències que parlaran després i dono pas a la Montse. Gràcies, Arnau. Eh, sí, la veritat és que seré molt breu perquè l'Arnau d'alguna manera ha posat pràcticament totes les les idees sobre la taula. El que faré és fer una breu introducció de les persones que estan aquesta, ta aquesta tarda amb nosaltres i que efectivament eh, una, bueno, el seu paper, la seva funció avui és oferir-nos tot un seguit d'eines, de, de recursos, d'experiències que no només d'alguna manera tenen a veure fora dels espais administratius, sinó que també eh, posen d'alguna manera en tela de joc, de judici, les pròpies formes administratives i legals amb les quals eh, d'alguna manera l'Ajuntament eh, municipal fins a no fa gaire doncs, havia estat treballant. En aquest sentit, una de les qüestions que ens semblava molt rellevants era Eh, també indicar que dins d'aquest intent d'obrir el software i el hardware eh, val la pena també fer-ho des del propi funcionament de les institucions democràtiques i en aquest sentit eh, el Comissionat de Cultura pensem que val molt la pena que faci un treball d'alguna manera en perfecta diguéssim interrelació amb el nou Comissionat d'Economia de, Cooperativa Social i Solidària i també amb una oficina de transparència i bones pràctiques que s'acaba d'obrir i que ho porta eh, a la gerència com es diu, gerència de recursos, si no dic malament, que dirigeix Joan Linares i que justament eh, la seva mm, funció, el seu objectiu és d'alguna manera intentar endreçar totes les il·legalitats, les irregularitats i totes aquestes, diguéssim, formes, diguéssim, de, de monopoli i de, i de política eh, molt poc eh, afectada amb la ciutadania que fins ara d'alguna manera ha dominat. Bé, molt breument us assitu. Eh, començarà aquesta, aquesta tarda a parlar el Jaron Rowan. Molts de vosaltres el coneixeu. Jaron és investigador i agitador cultural. Sabeu que és especialista en crítica de la cultura i també és professor de l'Escola Bau. Després el seguirà eh, Marion Luigran Silla, espero que ho pronunciï bé, ella ve de Dakar, del Senegal, és una de les cofundadores d'una associació sense afany de lucre que es diu Ker Tiosan. M'explicava la, la Marion que Ker significa casa i Tiosan eh, la cultura tecnològica, no? per tant, la casa de la cultura i de la tecnologia. I d'alguna manera, el 2001, 2001, que és quan van començar, també la seva finalitat era intentar doncs, eh, treballar, explorar sobre el software lliure i fins quin punt podia ser una eina de suport per a les pràctiques artístiques en el context africà on es situen. Eh, també eh, han estat eh, desenvolupant diferents projectes, entre ells el Festival Afropixel, eh, i des de fa dos anys m'explicava que han encetat un projecte eh, que creuen que que és d'alguna manera un projecte molt innovador en el territori testant i que eh, té com a objectiu, bueno, es diu School of, Com of Commons, l'escola dels comuns, i que bueno, malauradament no ens pot explicar d'alguna manera quin, fins quin punt està tinguent un cert impacte en la transformació social de, de, a nivell local, però sí que ens posarà d'alguna manera en, antecedents. Després de la Marion eh, vindrà Josian, Josian Llorente, José també s'ha incorporat a l'Escola BAU com a professor del Departament de Llenguatges Audiovisuals i està fent una tesi doctoral sobre noves pràctiques de fer i entorns creatius. Eh, penso que el José també, eh, l'experiència que avui d'alguna manera volcarà, eh, té molt a veure amb bueno, la seva participació sobretot en diferents hack labs en l'última dècada, Media Labs i sobretot també com a coordinador d'una iniciativa que va tenir lloc a Tabacalera de, de Donosti que es deia Iriki Labs. I bueno, finalment, eh, Maria Perulero de, de la Fundació Goteo eh, ens explicarà també eh, de, bueno, de què va Goteo, molts el coneixem, però sobretot l'experiència més eh, com a fundació i les diferents, diguéssim, portes obertes al voltant de noves economies i economies alternatives que això els ofereix a nivell de, com a règim, diguéssim, um, jurídic, eh, probablement és més desconegut i avui ens podrà donar moltes, moltes pistes. També, Maria, el que farà és una devolució del taller que ha tingut lloc aquest matí i en el qual han sortit diversos projectes i del, dels mateixos algunes possibles mesures que valdrà la pena que debatim i posem a, en valor aquesta tarda. Òbviament, quan acabin, eh, obrim el, el debat a tothom que, que vulgui llançar preguntes. Eh? Gràcies.